en Corea. Y el día de hoy estamos haciendo un nuevo Cocinando con Double Trouble, pero esta vez tenemos un invitado especial. Así es, con ustedes, Paco Loco. Él tiene un restaurante aquí en Corea que se llama Paco Loco y vende comida mexicana. Entonces le pedimos que viniera a prepararnos algo mexicano. Muchos de ustedes a lo mejor conocen su restaurante y si no, si viven en Corea pueden ir a visitarlo. Where is your restaurant? Uh, ah, Itaewon, Exacto, en la calle de Kilridan ahí lo pueden encontrar. Pues nada, vamos a cocinar. What are we to prepare today? Today we're to make a uh, ceviche from Jalisco. Where I studied. Él estudió en Jalisco, en Guadalajara. lo que va a preparar es algo que le enseñaron a él a hacer en Guadalajara. Entonces, tal vez haya diferentes en otras regiones de México, pero este es el que le enseñaron a hacer en Guadalajara. Can you tell us about the ingredients that we're going to use today? Yes, very simple. Uh, some main ingredients: the fish, So usually we use the fish with a lead snapper or cod, white, white pellet fish. But today we're gonna have make a fish, the white fish, just normal white fish, onions, chile, lemon, cucumber, cilantro, tomato, salt, pepper, totopos, aguacate, salsa valentina. The star of the dish, <laughs> Valentina. <laughs> Lo que no puede faltar en una casa. Los totopos Él, él, los hace con las tortillas que hace a mano en su restaurante, entonces la verdad es que saben muy ricos sus totopos. These are my handmade. Yeah, they're handmade, so they're really good. So let's start. We're gonna help you out. So tell us what to do, where to start. Okay. Uh, first, we should chop the fish very finely to eat smoothly. I will put much lemon juice mm -hmm. on the fish to be acid, to make right. acid. So it cooks the fish. Yeah, so the fish, fish right? not burned. It's yeah. not burned. Yeah, not burned. Just cook with, it. Yeah, with acid. Let's go. <laughs> Yeah, let's go. Chop the fish. Very funny. Tienes que cortar el pescado muy finito para que, pues obviamente, eh, sean como cuadritos muy pequeñitos, como cuando pican cebolla más o menos. A smaller many area can yeah. Ah, can go through. Can get, go, go, through the remote. Oh, so okay. The smaller, the better. Entre más pequeño lo corten, es más fast, más rápido y, más, y mejor que el limón, que el limón absorba todo. Pepino. Okay, agregamos el pepino. Cebollas. I tried this They're really juicy. Because it, it is very hard to make a ceviche in Korea because in Korea, limon is very, very expensive. Very expensive. <laughs> and sometimes hard to find. Yeah, sometimes hard to find. Yeah. And... Revolvemos, mezclamos. Mez mezclar, mezclar, <laughs> Put here. And it's time. Okay. To, to Okay. Necesita un poco de tiempo para cocerse, ya saben, para que el limón vaya cociendo el pescado. about how long? About just um, at least 15 minutes maybe. We're gonna make a guacamole. Oh, we're gonna make guacamole. Yeah. Perfecto, entonces toma unos más o menos 15 minutos por lo menos para que se pueda cocer el pescado y mientras eso pasa vamos a hacer guacamole. Cut half, and with spoon. Sorry. Oh, so pretty. <laughs> yeah, it's very good color. <laughs> Yeah. Because you know the Mexican trick? To, to take the, the little thing out in Mexico? The zip. The zip, yeah. Like you just put the knife right in the middle of it yeah. Uh-huh. and turn it a little Yeah, yeah. Comes out. <laughs> no, you put it like... uh, <laughs> ah, just twist? Yeah. But as you know, making guacamole is very easy for you guys. <laughs> so yes, it is. Actually, I need I don't need to uh, explain how to make the... Ah, but there's people in Latin America or Europe. Ah, okay. So, you know, like, yeah, for Mexicans it's very easy, but maybe for some other people so, in Latin America or Spain or the US might not be so easy. So you can explain. What I like the most in Mexican food is guacamole. it is one of my favorite <laughs> yeah, things. I mean, when you have guacamole, nothing can go wrong. Put aguacate and some cebolla, cilantro, normal Korean don't like cilantro. cilantro. Yeah. I don't know why, but me like neither. they don't know what they're but missing. I'm I very very like it. Really like it. Yeah, me too. And it's very flavorful. Tomato and salt, sal, sal al gusto, al gusto, and a bit of pepper. Pepper. And if you like spicy, then put we some. we like spicy. Of course. <laughs> guacamole has to be spicy. Really? Yeah, of course. Mm. That's but uh, like I, the whole point. But, <laughs> uh, but I've never been... I've, I've never make the guacamole, spicy guacamole. Oh, what? Spicy. What, what, in your restaurant? Yeah, in my restaurant. Well, yeah, but yeah. because Koreans can take it, so <laughs> yeah. Because, but, but we eat we eat the spice spicy food. But, your spicy food has sugar. Most of it, yeah. Like people, you know, even when they ah, make uh, like gochujang and stuff, they just add like un ah. you know, pinch of sugar. So that changes the whole I didn't know that. <laughs> Just mix. Eh, Paco estaba diciendo que es muy fácil hacer guacamole y claro, para todos los mexicanos ya sabemos que es aguacate, cebolla y jitomate, mezclamos, un poco sal, pimienta, chile y listo. Pero para los que no saben, los que viven, no sé, en otros lados de Latinoamérica o España o otros lugares, sí es muy fácil. Básicamente es mezclar, como les dije, el aguacate, eh, cebolla, jitomate, chiles, un poco de sal al gusto y listo. super fácil y super rico. Making Mexican food begins with limón and limón. <laughs> and more limón. ya está listo, ya pasaron los 15 minutos y ya se terminó de cocer el ceviche con el limón. Y pues la forma de prepararlo es junto topos, poner ponen un poco de guacamole, y agarran el ceviche y listo. <laughs> Para darle el toque más mexicano le pusimos tanta, bueno, le puso el <laughs> salsa valentina para que picara un poquito más por si los chiles no eran suficientes en el ceviche y en el guacamole. Mexican style. <laughs> so anything you want to add? The ceviche is for the for making the video, but if you want eat ceviche in my restaurant, please let me know before at least before one or two days. Then I will make it. Ah, custom pues made, ¿eh? <laughs> Custom made, exacto. O sea, él eh, no tiene en su menú regular ceviche, lo hizo especialmente para Cocinando con Double Trouble. Pero si ustedes están en Corea y van a ir a su restaurante, avísenle como unos dos días antes que quieren ceviche y él se los puede preparar. So, how can people find you? I have a Facebook, Instagram. Just searching Paco Loco. Mm, solamente busquen Paco Loco en Instagram y en Facebook y es una foto amarilla con un sombrero con un bigote. Let's try Let's it. Try it. Try it. Yeah, you go first. You go first. Okay. Because you're a special guest. We want to see if you like, leave. <laughs> if you leave, then we can try. <laughs> try. Mm. Smells good. Mm. Good? Mm. very good. Yeah. Very, very, very good. Mm. <laughs> Mm. I need some tequila. No. <laughs> you should have told us, we have Está súper bueno, tiene muchísimo tiempo que no comía ceviche y está súper bueno. Mm. Si ustedes no tienen, digo, normalmente se usa filete de pescado, nada más blanco, pero también pueden variarle y pueden hacerlo con camarón, con callo de hacha, o pues cualquier pescado blanco en general, Sí, en, México es mucho más fácil encontrar los tipos de pescado. Mándenos todas sus fotos con el hashtag cocinando con Double Y muchísimas gracias. Thank you, Paco. Ah, de pues nada, señorita. <laughs> gracias. Pues, búsquenlo en sus redes sociales y vayan a su restaurante si están aquí en Corea. Así es, de todas maneras aquí les vamos a poner la dirección para que puedan visitarlo y díganle que van de parte de Double Trouble. Vaya, la verdad es que está súper está, rico y sus tortillas son hechas a mano y están súper bien. Y pues eso es todo por el día de hoy. Thank you very much again for being here recuerden suscribirse si todavía no lo hacen. También recuerden compartir el video con todos sus amigos. No olviden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram. Y también en Twitter.